Nu, sed mi ŝatas ke vi pli kaj pli bonidas boniĝas en ĉi tiu mapo. Nu. Ni ah, simple devas havi planon, do ekzemple nun mi staros je la maldekstra flanko, mi eluzos la bombojn ĉi tie kaj la pafilojn kaj kiam la zombioj komencas um, veni tro multe, uh, tiam mi revenos al la dekstra flanko. Jes, bone. Sed... Um attento che coach uh, uh, coach venos Kunvi vi la alia computila yeah. ludisto porque vi ne sa sola ali casa ne avas problema on happy vin Kio ni oni kio oni anko povas fari estas uh, ne pafi alla explodiloin tro frue ĉar ni povas savi ilin ĝis la fino. Uh, ni provi. Nui, por, por nun iam ciu ciui brula, sed... ni, <laughs> ni certe mortos uh, alian <laughs> foion. nu, no, vi ja scias, che es ne ebla travivi citiun <laughs> nivellon, sed... Almena ni pos, oh, fec, tanculo del maldextra flanco. Uh, oh, fec, ni ancom. Brulligis lin. No, facti mi iam, mi, mi travivis citiun oh, eh, mapon. Oh, fec, fec, fec, langulo, langulo. Li lecas yes, mi antestino. Ni bello. Ege, tanculo la leccato mi anco diras Ai che buone, tanculo mortis Kai zombio i venaccias Rol 6 bisogna se... Helpon ah, Tu dici am bisogna ah, helpon <laughs> Ah, feg! Kiel feg, kio casas al mia tre bone elpensita plano? <laughs> Vi estas sola tie, do mi iros al Evil Dia? Oh, fek, oh, oh Mi devo shangi. Ok, venu dextren do. Ja. Mi venacas. Ok. Do facte la universo scias che vi estu la virino en ci tiu ludo, do? Ciu ne? Esis quindec percenta chanso che vi estos la virino ca vi iris. <laughs> estis la virino. Virino estes multe pli intelligentai o viro, do? <laughs> ne, ili simple ne havas cazzon per cium, cium ili povas pensi. <laughs> yeah, la cazzon vera ne helpas. en la malgiusta flanko. Sed ancam mi haudis che virinoi povas uh, multa fli bone fari due ferro samtempe, sam tempe o vidui. ah, <laughs> ehm, oh, fec, fec! Mm. Exemple, l'angulo povas feci mi an vivon. mi volas poendam cibe parigi. Wow. Um, oh, fec. Tanculo venas de la maldextra flanco, de nove. Kai mi ne havas bombon, mi devas preni tion. Mi havas. Ok, bone, vi havas. Fek, ne brulas! Brulu! Kiel ĝi ne brulas? Ne staru kunli, ne diru saluton. <laughs> Again. Ĉu vidis tion? Yeah. Eble est pro la mal rapidezzo de la interneto. Oh, peca, muta es de la mal dextra flanco. Do mi savigos, savigos min. Sani, sanigos. Eh. Sanigo, Samos, estas la sama pero. Ah, pe, kaj sik jus estas sex para por de nove. <laughs> Ok, do ni devas protecti la truon en la muro. Ne promesu al la zombioi escapi al gi. Cioè, se ili amase escapos al gi, ni estos tute fikitai. Do exemple, juste, nun! Kiel effect yeah, Yeah, mi, mi... yes, momento, momento. Mi faros. Bone. Mm. Mal dextre esas uh, eh, saltulo. Saltulo. Mi vidas lin. Mi sendes al li donatson. <laughs> li acceptis uh, eh, Mi pensas che tan culo venas? Ja, mi aldas. Mi ne vidas, set. Ok, mi nun jetas bru bombon sur la tankon. Bone. A fek! Raidulo kai saltulo samtempe batalas pri mei mi tre mal shatas kiam tu homo i volas havi vin sam tempe. Oh, atentu, atentu. <laughs> Ta culo. mi ne vidis lin inter la la Oh, thank you, Hey, Ah, ok, vi estas. Ja, yeah, mi, mi prova savi la truon. Ai, che pone. Ai, okay. Uh, tankulo venas ie. Uh, code 6, eble vi... Mm, sanigu tankulo de la maldextra flanco. Yes, momenton. Li brulas. Chi è lì nel blu blu ras? Ah, e si salì. Ah, sono ah, due tangulo. È su preta porticado. Pretigo via in pugo Oh, è sam coach bisogna sel sed... sel. Ah, fek. Ah, fek. Ah, non Ami ah, bisogna sel Helpon! Help on, help on. Ancora. Tu homo con la felt haroi bisogna sel pon. Oh, fek. Saltulo. Ah, uh, iru al... Anko, Yumi. vi du iras? Iru al la maldextra flanco, proxima al stuparo. Forgesu pri, coach. Esas tro multe da zombioi tie. Ni povas renaski gilin. Yes, ni povas iri. Ah, oh, smoka. Epu, epu. Dankon. Nun iru je la stuparo. Iru, iru al stuparo, al la stuparo, al la stuparo. stuparo. Go Du, now. Huh! Do I have to go to Venos Baldo? Okay. Ci, ci, GT ist also io. Es ist gar kein Papier Hi. Sanigilo. Mojose. Ah, <laughs> mi nun bone fartas. Ah, nun es ist tankulo, li venas la lo stupado. Lass mir mir was grandan uh, Pugon. Wie <laughs> hat's grandan Pugon? Tio ne helpas nin. Au! Oh. Fek, fek! Oh, fek! Oh, fek, tangulo! Li salutas min de proxime! Oh, fek! Li just surterigis uh. min! Ču li mortis? Ne, ne, ne, yes. Uh, eh, yes, li mortis. Hepu min, pafu, pafu! Yes, se pone, pone, el pu, el pu, Oh ah. Smoker Fek, hey pu, Yes, I got ah, Oh, fek, code 6 is the solo telling Code 6, oh, fadet to win all the zombie mi pobres es de esa vita Ata culo Esperanzisto, yes, this is a play, my bonnet soldatoi, io mine Janias das Tier am Pub sei.